Galera, ninja, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou com um vídeo aqui, com esse vídeo, triste. Pra mim é triste, porque é meu último dia aqui, no meu habitat natural. E eu estou indo embora. E eu queria fazer a última gravação, que irá ser essa. Não sei porque vai ser é de Condemned Core. Uh, ah, mas eu tô já sentindo muita saudade. Então vai ser o último vídeo me vendo é, com uma webcam, com minha voz, porque eu estou muito. de eu vídeo transtorno, vídeo tutoriais, outros vídeos em jogos. E é isso, eu vou jogar com o meu porque porque eu tenho 10 jogos que eu jogo e eu não sou game só por jogar 10 jogos e ninguém é game só jogar um jogo Esse daqui é um modo sobre... Esse aqui é um modo survival, né? Eu vou ir no modo escapar da bomba. Eu perdi muito tempo, puta que pariu. Vamos nessa aqui. Mas não é fácil assim você chegar e começar a falar que vai mudar, porque daqui eu não. E como não tem ninguém para me mostrar aqui, eu vou ter que ir junto. Então pra mim, tá sendo muito ruim. Não tá sendo fácil como vocês estão vendo. Então... Eu tô indo embora. Ah, eu... Tá, E menino que me ensinou que é melhor jogar no WSD. Tá vendo? Eu não sou game de verdade. Eu jogo na seta porque eu sou muito burro. Mas eu vou mudar pro WSD aqui porque eu estou aprendendo a jogar no WSD. Então assim galera, tá sendo muito difícil. Tem muita vontade de chorar aqui, eu vou mostrar as coisas aqui também. Não vai ser só com Dynamic Core, vai ser. acho que vai ter Roblox, tudo. Né? É avançar, recuar. Agora que eu não sei, é C, A, B. Estou morrendo. Não tá atirando. Ai, alguém tá ajuda. Não está atirando, a tomar no cu. Ah, se tiver também, né? Ai, dá pausa. Não tem como dar pausa jogo online, foda-se. Cato, cato, cato. Deveria ter pausa, sai de mim, capeta. Cadê eu? Tá bom, é. Para de me bater. Gente, me ajuda. desculpa aqui. Eu tô até sem graça aqui, porque aqui. Ah, eu não sei, ataque primário. Então eu tô começando a contar lá no WSD Deixa eu ver qual que fica melhor aqui pra me agachar. Eu acho que vai ser Shift. Mouse mira. Mira ainda. Granada 4. Ah, foi ele que colocou. Aqui já tá a 4, aí fica, é, está muito melhor. Sempre a letra E, né? Lanterna, letra Q. E comunicação de voz, eu vou colocar a letra vídeo voz, voice, pronto. eu tenho eu na sala, então eu vou trocar de sala aqui. Esse jogo tá uma bosta. Tá, aqui tem três bots. Então, é difícil. O que que tá acontecendo aqui? Isso aqui é escapar da bomba? O que tá acontecendo? ó aqueles monstros. Uh, aquele... Caralho, puta que pariu. Nunca tinha visto aqui, mas eu vi aqui é de Half-Life, né? De Half-Life 2. Aquele bagulho é ali. Andando ali. Eu vi que aquilo ali também. Olha ele lá atrás, o voo da morte. Aqui também. O que tá acontecendo aqui? Que é isso? Não morre a unha dele. E morreu. Que é isso, filha da puta? O que, que tá acontecendo aqui, gente? A moto escapar da bomba. Onde eu vou? Sai, não me toque. Eu odeio quando me toque. Ah, tá esperando o um helicóptero. Filha da puta. Uma hora esperando. Então, essa caralho aqui do helicóptero. Isso aqui não é... O que aconteceu? Outra foi. Aqui não é nada. De onde vocês vieram, gente? Novos mapas aqui, gostei. Yeah. Não, tem um bot aqui. Deixa eu ver essa água aqui. Essa água aqui não tem veneno. Eu não tô perdendo vida, eu não tô perdendo vida. Ah, que gostoso. Agora feita da porra. O que é aquilo, Brasil? Onde eu coloco minha caixa? Ah, mira com M. Se fudendo, meu! O cara tem chumbo. Ai, ai! E já não sei como coloca o bagulho. Nossa, mas tá na casa do caralho. Eu vou ter que mudar então tá sendo muito difícil pra mim. Não sei porque eu, eu tô, eu tô parando pra falar porque eu esqueço, né? Então não tô vendo pra falar isso. Teve um trade com colega, eu tô mesmo conta aqui do meu colega aqui, né? Vai tomar no cu. Voltamos. Oi. Oi. Filha da puta. Oi, salve pro vídeo. O que eu tô fazendo? Com... Ah. Letra C. Eu não sei como colocar os bagulhos. Nossa, mas tá muito longe pra me apertar, pra me colocar o, o suporte. A ah, filha da puta, no, no momento que eu vou passar, vem é isso, filha da puta. Nicolas, eu tô muito ruim de mira. a demora pra carregar da desgraça. Sério que ainda não recarregou. Oi, gente. O cara não apertou o botão. Por isso não estava abrindo, né, filha da puta? Esse jogo aqui é leve. Ele não é pesado. Tudo e se fosse pesado não estaria rodando meu PC. Que é isso? Eu não ter a bomba site. Puta que pariu, eu tô deslizando aqui, socorro. Ai, meu Deus. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, olha ali. Olha ali. Mano, puta que pariu. Vocês tem o quê? Uai, caralho. Do nada da... Filha da puta. É do outro lado, porra. Puta que pariu. Ah, eu esqueci. Puta que pariu, em arma. É do outro lado, hein? É do outro lado, porra! Não sei se é bot, só tem um bot aqui. O David 8 saiu. E é um, bem o nome do garoto. Oh, pois é. Gente, que que é isso aqui? A gente perdeu. Puta que pariu, não posso mais brisar aqui. Perdemos por vacilamos, porque era do outro lado e eu não sabia. Oi! Esse aqui é o, a classe suporte não sei porque eu fiz isso, foda-se comigo. Liga a lanterna então. Cadê essa caralha? É do outro lado, meu Deus! <gasps> Eu vi! Eu vi dando respawn, filha da puta! Surprise, motherfucker! Que isso? Que isso, Brasil? Que isso? Ai, puta que... Esse jogo é moladão, né? Só dá... Dá vantagem para um zumbi. Vai, pãozinho! Vai, pãozinho! E morreu! Bom, agora eu vou com a classe portman Ah, David 8 é o bot, <laughs> mano. Puta que pariu. Então, eu já fiz esse mapa. Mas do outro lado. Isso, filha da puta. 10% de vida. esquema. Realista o jogo, hein? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui no jogo. Alguém sabe ir lá pra cima? Alguém, alguém, alguém, alguém. O que que foi isso? O que caralho foi? Vai, David! É como se ele estivesse jogando comigo. David é muito bom, mano. Puta que pariu, velho. Vai, David! tem, né? Vamos morrer todo mundo. Eu voltei, gente. Eu voltei. Então, esse daqui será que é o caminho? O caminho é esse. Acho que é esse. Será que dá pra ser jogado aqui? Tem zumbi ali também. Ah, tem a ponte aqui. can <laughs> não vai, não vai isso. Não faço isso. Meu Deus. Que jogo filha da puta, desde esse jogo, mano, que eu escolhi isso? Dava, dava, mas só que o jogo não deu, né? Ali a área segura. O cara é bom demais, o cara é bom demais. Bom demais, né? Amigo, amigo, atira, atira, atira pela sua vida. Caralho, não tá adoro, porra. Amigo, não morre agora, né? Você consegue. Você consegue morrer. Ah, tá, eu vou descer pela escada, né? Viadagem da porra. Nem consigo entrar, né? Tão gordo que eu sou. do canal. Então já sabemos que não podemos pular daqui de cima, porque seria suicídio. Mas eu não entendi o jogo, o objetivo do jogo, porque isso aí não é suicídio. O tamanho, é, o, é, o tamanho desse, o comprimento desse, não dá pra matar não. Não mata, não matar. Mano, puta. Calma aí, sua filha da puta. <laughs> Dá pra doutorar a bomba, foda Ah, foda-se, tomar no cu. Uh! Joga granada, caralho! Que isso, puta! Filha da puta. Supremo é que eu sacrifique. Eu sacrifiquei. o que tá acontecendo? O que tá acontecendo aqui? O que é do cara tá da minha Esse cara é bom em fugir, hein? Eu não consigo fugir. Tô muito desesperado, poxa. Ele vai morrer de novo no mesmo lugar, meu Deus. Então, X5. me é, Vai acontecendo isso. Eu tô mudando. Eu tô. Eu tô mostrar aqui né, as coisas. Mas só que o jogo voltou aqui na hora que eu tava das coisas. Né. E esse vídeo aqui é para ser o último para me mostrar meus motivos Deu problema de ouvido, ok galera, eu tenho um problema de ouvido, mas vou esperar um minuto aqui. Nossa caralho, deixa pra pai O que esse cara tá fazendo da me seguindo é bot? Ô, oh, Dibri. Ai, seu da puta. Ok. A bomba acabou com o zumbi, mas não destruiu o lugar. Muito bom. Aqui, agora eu vou mostrar o é, engenheiro. Esse mapa aqui é um pouco. isso está trancado. Vá logo, filha da puta. Aperta N. Código Morse. Gente, não entra no bagulho errado. Ui, que isso? Tá. Gente, tá de pé todo mundo, né? Meu Deus. Gente, puta que pariu, barata daqui. Gente, ele tá me comendo. Ai, que delícia. Aperta aí. E olha lá, então. Como assim sem sentinela, ou caralho? Não aperta E? É? Gente, onde deixa minha sentinela aqui? Dá licença, caralho. Ô, filha da puta. Fica atrapalhando a gente fugir. Uh, puta que pariu, gente! <laughs> Mano, não tem tanto subir assim, não. Não tem tanto. Esse zumbi tá saindo do cu. Não é possível isso que vai acontecendo, eu vou mostrar aqui. Tô meio triste, eu não vou me esperar, né? Eu tô chorando. Eu já choro demais. Né? Minhas coisas só vai sempre guardadas na caixa aqui. Eu já vou colocar aqui dentro. Nossa, essa caixa aqui tá muito horrível, tá muito aberta. Vou colocar essa coisa aqui. Galera, eu também gosto de brincar muito com isso. Olha você, né? Puta que pariu, né, jogo? Deixa eu mostrar os bagulho aqui. Cadê? Onde estamos nós aqui? Por que tá trancada? Ah, é sério? Teria que vir aqui embaixo. Puta que bolinho! 45 segundos. Me deixa. Ai! Tá bom, não cai não. Não cai não. Ai, volta, camarão! Tá, eu tô com medo, gente. Eu nunca fui. Eu vou colocar nesse sentinela. Né? Para de se mexer, eu tô, eu tô com medo disso aqui bugar. Tô com muito medo. O que vai acontecer, né? Foi com medo de acontecer do Titanic aqui, né? O cara... Jesus! O que que tá acontecendo aqui? Que isso? O que que eu fiz? Tem um bot aqui, esse Goache, ele tá so sobrevoando sobre a água. Que é isso, cara? O cara morreu aqui, é? O cara se jogou com pressa aqui. Meu Deus, que ansiedade. Nem eu, que tenho. eu tenho ansiedade e não pulei. O bot tá bugado lá embaixo. Por que tem dois zonas segura Acabamos de sair do barco. Vamos pra um outro barco. Meu Deus. Eu tenho medo de cair, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de cair. Mano, como é que passa esse caralho aqui? Meu Deus. Mentira! Ah, não. Ah, o jogo me jogou pra fora. <laughs> Cara, você tá bem. Mano, esse jogo é muito bugado. Puta que pariu. O jogo me jogou pra fora. Então, eu vou mostrar aqui. Aqui é a minha mochila, onde... Não, porque eu só meio doente, né? Eu gosto de guardar isso aqui. Essas coisas. Porque eu brinco com essas coisas, tá? Eu gosto de brincar. Oi, tudo bom? Oi, oi. Né? Eu tenho várias coisas aqui, por exemplo, essa. Tenho esse. Eu vou guardar tudo aqui dentro da mochila. Esses dois. Eu tô fazendo propaganda aqui de desodorante, mas na verdade é porque eu brinco. Tem mais aqui. Esse. Teve uma vez que eu joguei isso aqui, tudo desodorante fora, e foi é muito triste pra mim, porque chorei, porque era as coisas que eu brincava na infância, são esses frascos de desodorante, de qualquer coisa que eu uso. filme né? nunca teve brinquedo, mas agora nunca teve mais brinquedo. Então eu coleciono isso, mas uma hora eu vou ter que jogar fora, porque eu vou começar a tratar muito essas coisas aqui eu estou acumulando, eu sou acumulador, eu vou ter que jogar fora. Gostei, mas só que eu não quero fazer isso não. Então eu tô colocando tudo aqui no meu ninguém joga fora. Vamos Tá fechando. Eu ainda gosto de botar um Muito bom tá com o eu vou botar com isso. sexta-feira, a gente usava, nós usávamos. E agora eu vou escolher aqui Sniper. Eu ainda não fui de assalto porque ele é o meu preferido. Então, não vale. Tem dois bots. Eu não sei pra onde ir. Eu não sei pra onde eu sou. Meu Deus, o jogo tá me jogando pra. Puta que pariu! Cato, cato, cato, cato, cato, cato, cato. Mano, essa mira desse jogo aqui é muito ruim, meu Deus. Ajuda aí, ô filho da puta. Mano, que demora da porra. Força assim, eu não prefiro nem usar arma. Meu Deus do céu. Fica quieta, demônio. Quieta. Sala do pesadelo, cheio de sangue. Eu não vou ficar brincando, porque da última vez eu morri. E por que esse botão vermelho? Eu achei tão lindo que eu vim aqui apertar, mas não aperta.